redevelop ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီဘာသာစကားပြောတတ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်သူသူ area ကအဲ့ဒီမှာလည်းဟို sales တွေက connection များများရဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့အိမ်မှာကိုဒီနေ့ရှိတဲ့နော်တသားလေးရောနော်တစ်နှစ်10လရှိတဲ့ကလေးကလေးရောပေါ့နော်သူရောအိမ်မှာဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲမမေရဲ့ဖေဖေရဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီကလေးရဲ့ပဲလားစကားတွေရောမမေနဲ့ဖေဖေနဲ့ကသူ့ရှိမှပြောရဲ့လားသူ့ကိုရောပြောပြရဲ့လား ဆိုတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်10လပဲဖြစ်ဖြစ်၄နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတာသမီကိုစကားပြောရဲ့လားစကားကိုကပြောပြရဲ့လားတတရေးဒီမှာကျန်ထမင်းတွေ့လားထမင်းစောစောပြောသလိုထမင်းလေးဒီပကံခွန့်တာခလေးကတော်တော်စကားပြောတတ်သွားတယ် concept တွေတအားရသွားတယ်ဒါထမင်းဆိုထမင်းဆိုတာသူသိတယ်တတစားမယ်ပြောစားမယ်စားမယ်စားမယ်ဆိုတော့မှစားမယ်အဲသူပြောတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးများသင်ပေးဘူးသလားဒီတစ်နှစ်နဲ့ဆယ်လာလေးရောလေးနှစ်ကလေးရောလုံးဝအတန်မထွက်ဘူးလား အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေ့လာဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီနှစ်ကလေးဒီလုံးဝအတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့တက်ဆိုင်ရာဆရာပေါ့နော်နားပဲကောင်းရင်အနားကောင်းရင်လားပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ပေါ့အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့များဘာများဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတော့ပြပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကလေးတယောက်စကားပြောတယ်ဆိုတာနှစ်ဘေးကကြားမှသူပြောတတ်တာပါနော်မစွန့်အနားမကြားဘူးဆိုတာစွန့်အလို့နားမကြားတာမဟုတ်ပါဘူးနားမကြားလို့စွန့်အတာပါဘာတမ်းမှသူမကြားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection သူဘာမှမရဘူးဘာမှအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection မရတဲ့တရား तू အတန်ကိုမလွတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဒီစကားမပြောတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကားများများပြောပြရပါပဲအခုခေတ်မှာဆိုမေမေတို့ဒီဘိုက်သေးရတောင်းမှတစ်ခါတချင်းနေဆိုပြီးတော့တသားလေးကိုချစ်လိုက်တာမမီလေးကိုချစ်လိုက်တာနဲ့ဘိုက်လေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာပါဆိုတော့မွေးကလေးကကျမတို့ဒီကလေးတရားမှာမွေးလာပြီဟဲ့ဆိုတာ ਨੇ ကလေးဒီ နာဘာပြောမှာပြောရင်ရောကလေးကဘာသိမှမလို့လဲပြောစရာမလိုဘူးမဟုတ်ပါဘူးအတန်ကြီးကြားပါစေအတန်လေးတွေကြားပါစေလှုပ်ဆောင်မှုသူ့ကိုပေးရပါမယ်သူ့ကိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection လေးတွေသူကအုပ်နောက်ကတစ်စက္ကန့်ကိုအချိန်900တုံးနဲ့ connect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တသားရေဟာစားမလားတသားမမီးကိုချစ်လားစသဖြင့် PC ကွေးလေးကကျမတို့စပြီးပြောပါတယ်ပြောရင်းနဲ့ဒီ အတန်လေးတွေကြားတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ brain area တွေက develop ဖြစ်လာပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လေအိမ်မှာမမေနဲ့ဖေဖေနဲ့နှစ်ယောက်အာမမေကလည်းအလုပ်သွားဖေဖေကလည်းအလုပ်သွားခလေးကလည်းသူ့အတူကြောင်းသွားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခလေးကိုဘယ်သူမှစကားမပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့စကားအတန်ကြားတာနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခလေးဒီစကားပြောနောက်ကျပါတယ်နော်နောက်ကျတတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့မေမေပေပေတို့ဒီဘာပြောရမလဲဆိုစကားများများပြောပေးပါတနည်းနဲ့10လဆိုတဲ့ကလေးကတော့ခဏစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တချို့လည်းကလေးစကားပြောတာနောက်ကျတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုဘာပြောပေးရမလဲဆိုတော့စကားများများပြောပါနောက်တစ်ခုက TV ဖုန်းနော်ဒီ YouTube တွေဒီ screen တွေကြည့်တဲ့ကလေးတွေလည်းစကားပြောနောက်ကျပါတယ်စကားပြောနောက်ကျတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ brain ကို stimulate လုပ်တာလှုပ်ဆောင်မှုပေးတာဘယ်သူကပေးလဲဆိုတော့ screen ကပေးနေတာလေစကားမှမဟုတ်တာ ကူကြီးကူကြီးကွက်ကြော့ကကြစကားလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ TV ကကတ်တွန်းစကားတွေဆိုကလေးတွေဒီအတန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာကတ်တွန်းအတန်တွေထွက်ပါတယ်ကတ်တွန်းစကားပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့စကားမပြောတော့ဘူးဘာသာစကားအနေနဲ့ကျမတို့ပြောတာလေသူတို့မပြောဘူးတော့ဒီလိုပဲကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟို social skills ပေါ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေလည်းကျပါတယ်လူလူတော့မတိုးတော့ဘူးပေါ့နော်လူတွေနဲ့စကားပြောလူတွေကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးကို စကားများများပြောပေးပါတက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီကလေးဒီ TV ရေ YouTube တွေဖုန်းတွေများကင်နေသလားကင်နေချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ပါချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ပါချက်ချင်းဖြတ်ပါဆိုတော့အဲ့ကလေးစီကအတင်းဆွဲလူကိုမဟုတ်ပါဘူးကလေးကိုအစားတစ်ခုနဲ့ထိုးပါဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုရင် तू ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမယ်ဟာဖေဖေတို့မမေတို့နဲ့ तू ကကစားရတာပြောတယ်ဟိုတူတူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးနေရတာပြောတယ်ဆိုထွက်ပါဘလုံးကံမမေမေရောဖေဖေရောကလေးရောဘာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးလုပ်ပြီးပါဒီ screen မကင်ရင်တော်ပြီ နော်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဖြတ်ပေးပါထက်ကြည့်လို့ရှိရင် screen ဆွဲနေတဲ့ကလေးဆိုတဲ့ screen ဖြတ်လိုက်ပါ screen မဆွဲဘူးဆိုတဲ့စကားများများပြောပေးပါလို့ပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်ซีฟัม caring for well-being